không mà tôi cuma belum masuk Nang wae batu kegunaan teh. Misalnya lek à? Tại lah, ieu keweaan. không naon? Eh, kode. Kawan. Lila naon? Da tadi di daguan, kabur di daguan, kamu, anu, di daguan. Astagfirullah. Oh, look. hari RT kita tadi kenal menyakin password kupang kurang dijaan dagoan RT Raguaan tak tinggali pana kurang tinggali dagoan aja.